Всім привіт! Це наша наступна, яка там по щоту сьома частина нашого прохождення дурацького. І що там далі, будемо зараз бачити. <coughs> Ой, нічого не розумію, я лише розумію бібліотеку і лобі. Хтось ломиться, той жердяй, напевно. Але тоді б музика почала грати інакше. Що, що, що? Та, це він, я чую його. Я його чую. Що тут можна у контактик зайти? Ні. Windows міняється. А, а тут що? А тут десятка, то толку нема туди заходити. Ми тут можемо присісти. Вот тако, видів? А, та ти бляха мене достав. Куда тут? Куда тут? Давай. Якщо там нема куди звернути. О, супер! Оце я повернув. Оце я повернув, блядь. Туалети. Ой, блядь, я ж колись казав, що без туалетів, сука. Значить, повністю назад вертаємося. Сюди. Сука, тут то мені і піздец, да? Не, вспів. А куди? Ага. Давай, давай, давай, давай, бо він витягне. Яке яблучко. Між ногами собі шукай яблучко. Добре, значить там щось, походу, нема куди йти. Але будемо пробувати, у нас виходу нема. Нам же ж той чувак сказав, що лише є один вихід. Так, ми помним, що він тупий і він скоріше тупо не пойме, що ми ззаді, бо в нього... Його іскусний інтелект настільки розвинутий, щоб він знав, що ми ззаді нього. А ні. Оказується, він знає. Ти не витягнеш мене, ні. Коли музика перестає грати, тоді його увага. Що це таке? Переставай грати. Коротше, в сраку ці вичислення. Біжимо зразу напряму. І пішов він в жопу. Так, я врубаю наперед. Пішов ти нахер. То, що я й каз... <clears throat> Коротше, я хоч знаю тепер куди йти. Давай бігом. Камера. Мотор. Старт. Давай, залазь, придурок, залазь, де той люк? Залазь, блядь. Все. Це нервує таким аж спину стягує м'язи. Такий весь час він зараз зловить. О, там хтось сидить. Ну йдемо до того, що сидить, може в нього якісь дзигари є. Це відкривається? Ні. Що? А, він уже своє відсидів. Це ж... Це початок гри. Це ж той самий початок. Ця сама бібліотека. Щось по кругу цей чувак ходить, броде. Так. Читаем. Документ, документы. Перевод с немецкого. Озвучила телекомпанія, блядь, хлопушка, нахуй. Коротше, я це читати не буду. Хто хоче, той читає, сам знає. Батареїк нам хватає, більше нефіг що тут робити. Це закриті простори. Тут не пройти. Може хтось помнить ту ігру Гнів Ангелов. там коли підходив до закритих дверей, той чувак казав Не пройти. behind the light theater behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? А де кіно? Прикольні двері. Хто тут? Нікого нема. Це все галюцинації. Це Вальрідер наробив. А от тут музика грає. Коротше, тут, якщо є ще й при захороненні, перевіряти інші кімнати нема смисла, бо тут все заскриптовано, лінійно. Тут, коротше, якщо є одні двері і вони відкриті, то значить лише в них ти можеш піти. Можна ховатись. Чесно, я не бачу особого смислу в цій грі десь ховатись, перечікувати. Крім якщо на тебе не нападає той чувак з мачети, чи з чим він там, ну дуже похоже щось на мачети. І тут він, блін, секундне діло, там заховався, він пройшов і все, нащо аж так діти годинами в тих схованках. Ага, тут так. Бо я вже хотів пригати. Ну. Мені здається, що це е, принц Персії в якійсь інакшій версії його існування. І що, прыжок? Чим там? Контром. О. Ну. Не буду я ховатись. А, ми обійшли. Хто такий піаніст серйозний? От, а ти прям якийсь там супергерой. А, це цей, як його? Скорпіон з Mortal Kombat, точно. А, Може дійсно заховаємося на всякий случай. Бля, ну то ж це без толку. Добре, провіримо, чи цей супергерой не вирубає з одного удара. Якщо з цим щитком. Чи що це, чи це трансформатор якийсь. Що тут батарейк нема. Коротше, провіримо, якщо він убиває з одного удара, то будемо ховатися. Якщо ні, то нахер це все не треба. Він десь тут грав на піаніно, так, я путаюсь, де я. Блін, ця камера розбита так неудобно. А там сидів піаніст. Сохранення. Це все дуже погано. Він по-любому десь тут. По-любому. Що, на піаніно можна зіграти? Ні. Так, тут тупікові періоди, треба йти по центру площі. Так. Ага, от то кіно, що той чувак казав. Що присідає? Uh, е, щось низько. А, тут ще шостою пленкою можна зробити. Uh, no. Yes. The autopsies revealed Та прямо ж такі тверді. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those Ah. years. it's impossible to understand the things we felt, what we believed, Щось там взагалі на тому відео нічого не ясно. the overwhelming fear, Це, коротше, подкаст ecstatic rage, and на пленку записаний. human mind in that environment is ну, capable of extraordinary things. І що там треба було? По-любому бутылка фурацилена. Двигатель прогрессора. Конечно, вони навчились бачити крізь стіни. А, gateway to по what? їхньому він Волрайдер, блядь. Понятно. Волрайдер, це прям як на беміксі по стіні їдеш, це Волрайд називається. Значить він у нас буде беміксер. Так. що там було в заметках. Последнє інтерв'ю Верніки. Якому б анімічному? До чого це? Тут не інтерв'ю, тут треба було написати подкаст, бо там не видно ні доктора, нічого, тупо звуки картинки. Король ясно. Добре тоді. Будемо тоді прощатись. Все, всім пока.